мындай дерзко нагло айтып атат ажал келсе өлөбүз да каяка <laughs> барам е э, тааныш врачтар барбы кайсы дары муну тагып туруп калп эле мына жерге мынтип койбо кандай чирип өлдү издеп жүрүп аяктан эмне гана жыттар чыкпайт эмне гана вирус чыкпайт беш жерге ушундай кирди шықты чачып жүре берсін бисмиллахи рахманир рахим алейкум ұрматы туғандар Кече күні менің беш танышым аллах рахматы қылдың, о дүниеге аттанышты алардың өзін жалпы ел таныса керек өзгөчө қазақстандық бордошубуз белгилүү алым ушу кыргызстандан билим алған Абдуғапар Сыманов деген ушундай бир кайраттуу дааватчы брадарыбыз о дүйнөгө аттанды кабыргабыз кайышты арты кайрылуу болсун экинчиси белгилүү ырчы тамада алып баруучу ушу мен бала кезден ушу чоңойгон болот тасмаев деген ийни досубуз бар эле арты кайрылуу болсун ал кетти үчүнчүсү мына ушул бир канча жылдар катары менен ажылык маселесинде кызматташып жүргөн өтө ушундай көл балдардын бири болгон искендер деген инибиз бар болчу ал жүгіт кетті андан башка да ушу мен жеке өзім катнашта турган дагы бир эки адам күбөлүк дүйнө аттанышты артык айыл болсун бардығын, аллах имандарын саламат кылып өздөрүнө жолдош қылған болсун мына ушул балким буга чейин деле өлүм житим көп болып тургандыр эле бирок мына ушул кечекедей, бұл нәрсе мені көптен бері ойландыра елекпей, мындай байқасам өзімде бір қыжалаттық пайда болды болып тұр мен қыжалат болып тұрмын адатта өтіп кеткендерге мындай қайғырабыз бірақ бұл сапар қайғырудан да қыжалаттық біраз мындай бір өтімдірек болды ұқсайды да маған эмнеге же балким азыркы коомдук маанайда таасир этип атабы элдин баардыгы эле үңүрөйүп баардыгы эле мындай бир бардығында эле бир кыжалат бардай да буга бир негиз бар өзү алда эмне болду десе балким мурда кризис деп аткан болсок кризис да жерге кирсин балким могу вирус өзгөчө акыркы учурдагы грипп деп койдук сасык тумоо деп койдук бирок чындыгында эмне белгисиз ар ким ар нерсени айтат же мен коомдук маалыматтардан артта калдымбы қанткенде да мен бәлкім ұшыл мені кылып атат окшойт анын үстіне ақырғы екі үш күнде мен таныштарымдың жақындарының да арасынан коронавирус менен орғандар пайда болды аябай белгісіз ауру екен деп атышады белгісіз ауру екен ескі ауруларды да түйет екен иммунитет менен дагы өзүнчө башка кыйырлары пайда болот экен деп ушуларды угуп калдым менің тегерегімде да тумологондор көбөйдү ушул нерсе белгисиздик қыжалат кылды Азырда қыжалатмын. кыжалатмын бирок бул кыжалаттыктын үстүнө мындай бир негиз пайда болду эмнеге кыжалат болуп атамын деп изилдесем караңыздар коомдук кайдыгерлик ого бетер кыжалат кылат экен адамды мына бүгүн жума болду намазга кетип барсак жолдун четинде бир жигит отурат маскасын эле илип коюптур анан мен енем масканы киіп албайсың дедім десем ысып кеттім дейді илгенде не дейді сен иліп алсаң жоқ дегенде көрек жашайсың дедім десем ажал келсе өлеміз да байке дейді мындай дерзко нагло айтып атат ажал келсе өлеміз да ушул нерсе мен қолым мындай ақырын шілтедім да өзің білесің дегендей қылып басып кеттім намазға маңайды бұзбайын дедім бе же шылып автоматтық түрде басып кеттім андай Э, қайрандар мен айтыша беру мен адатым емес бірақ жолда кетіп атып, шындай бір ой келді да туғандар бұл ешкім ажалдан қашып құтылбайды ажал ақиқат ажал келді өлеміз ооба ажалдан ешкім құтылбайды бірақ қандай өлеміз мына ұшыл мәселе біз ұшын ойланбайды екенбіз да қандай өлеміз орынның барын жұқтырып көрінген адамдарға жұғызып өзіңдің өпкөң чиріп қақап чақап, жүдеп боққа бұланып бөлген да болады ошол эле учурда куландай саламат чуркап жүрүп намаз окуп атып өлсөң да болот экөө тең ажалдан качып кутулган жок бирөө кандай чирип өлдү а бирөө куландай абалында жаратканына мынау жашоонун ар бир мүнөтүнө чейин адам саламат жашоого милдеттүү жана колунан келет да саламат жашоо колунан келет жана адам милдеттүү эгер ал саламат жашап атканда аллахтан бир ору келсе муну сыноо деп коебуз бул ажыр сыйлыгы бар оору күнөөлөр кечириле турган оору шейит деңгээлине чейин жеткире турган оорулар болот бирок сен өзүң приключение менен ооруп алсаңчы өзүң кенебестик менен ооруп алсаңчы Жана муну да алдайсың аллахтан бир сыноо келди деп мен айтам, атаңдын башы қандай аллахтан келді Эмнеге неге доомат кылып атасың? Өзүң өзің тура емес соолугуңа өзің тура емес шалақы бейқапар мамиле қылғаның үшін орыдың ким ере күнәлі емес сен ғана күнәлісің қарап қой мен бір қанша жылдар қатарымен тура емес тура тамақтану мәселесін көтеріп жүріп бір елде қоғамдық бір бейқапардықты байқаған елем да қараңыздар а, жаңағы тамақтың жақсысын жеңіздер күшті тамақтарды жеңіздер десек ел ушу тыйын жоқ дечі көпшілік бірақ ошол учурда тыйындарын кереги жок нерселерге сарптай берет кереги жок нерселерге сарптайт караңыздар кошунадан Қытайдан, Америкадан, Ангола, Африкадан, баласынан, аялынан емес, өзінен, өзінің оғызынан, өзінің денесіне кіре тұрған оқатты аятшы. Адырда ұшындай. Оқаттың ең сапатсызын іздеп жүріп ойдан алып жейді, ең арзанын. Сапатсыз оқатты алып жейді, өзінің аяйт ақша жоқ деп. А бірок той топырға, көйнекі, табат ақшаны, қарызға, кредитке, банктан ақша алып алат ошаны өзінің ішіне кіре тұрған оқатты аяйт өзүнөн бул ороганда ким ооруйт инопланетянин оруйбу бала бакырасында ушундай сапатсыз окат менен багат мен бул бейкапардыкты аябай ушундай жек көрүү менен таң калчумун мындай кантип бул адамдар ойгонот дейт бир өмүрдө жашаса кыргызстан бейиштин төрүндө жер болсо эң сонун оокаттар турса го арзанын издеп жүрүп алыш керекпи дүйнөдө ансыз да кыргызстан арзан тамак сегментине кирет ең сапатсыз тамақ бізге келеді аның ішінен де арзанын іздеп жүріп алады енді бүгінгі күнде мынау ору келді да ору аға қошынасына аялына тағы басқа бір қытайға анголаға емес аның өзіне жұғышы мүмкін да өзінің мұрдынан кіріші мүмкін өпкесін езіші мүмкін өзінің ұшыға бейхабар таққан маскасын қарасаң сапатсыз бір түпіректі тағады да мына иегін иліп қояды емнеге алды 15 сом қоротып егер тақпаса тақса да қалып құтқарбай тұрған масканы емне кімді алдайды өзінің жеген тамағы емі ауадан да бейқапар ошол учурда кыжалат анткени көрүп турат мыякта мынау ооруп калды буякта бул ооруп калды мынау каза болду элдин баары айтып атат врачтар толуп кетиптир каяка барышыбызды билбей атабыз эмне кылабыз билип турат бирок ушундай бейкабар муну мен кылмышкерлик деп есептеп қалдым ұшы ошо окшогон бейкапар кылмышкерлердин кесепетинен бизде оорулар көбөйүп атат екен. жана бұл коронавирус чындыгында бізге көп нерсени көрсетті. Экономикалық абалыбызды көрсетті, финансылык абалыбызды көрсетті, саяси чавалдығызды көрсетті, жеке турмушта биздин аябай алсыз экенибизди көрсөттү корголбогонубузду көрсетті, да начардыгын көрсөтүп қойды биз начар тамақтанып жүріп бейкапар жүріп иммунитетти талқалап бүтүппүз туугандар иммунитет бул дененин каршылык көрсөтүүсү иммунитетибиз өтө начарлап кетиптир эмнеге опилка жеген адамда қайдан иммунитет болсын мынау коронавируска иммунитет гана туруштук бере алат мен білгенде бүгүнкү күндө демек бүгүн иммунитетке иштеш керек мынау учур биздин иммунитетибиздин начардыгын да көрсөттү күндөн күнгө ооругандардын саны көбөйдү бул азыркыга чейин ушуга мен ишенбедим деген келесоолор бар экен ал оорумайынча ишенбейт ооруп өлмөйүнчө ишенбейт өлгөндөн кийин балким ишенет ии мен коронавирустан өлдүм деп бирок ошол учурдун ичинде ал боқбасар аябай көп адамды анан кетет мен ошого байланыштуу бир эки үч ооз сөзүм биринчиси туугандар паникага кирбеш керек эң негизгиси паникаға кірбеш керек эмнеге болор иш болот бирок кандай болот жатып өлгөнчө атып өл дейт кыргызда күрөшүшүбүз керек так эмне кылабыз бир кадам алдыга ойлонолу Ору келгенде гана каяка барам э тааныш врачтар барбы кайсы дары девестен, оорубай туруп азыр изилдейлик эмне кылсак болот вот жазыңыздар эмне кылсак болот эмне иштерди кылыш керек үйдө эмнелер болсун құдай көрсетпесін егер де менің үй білемен біреу жарым орып қалса үйде эмнелер болып тұрсын қандай дарылар болуш керек үйде эмне тамақтар болуш керек қандай шарт болуш керек мына азыртан даярданыш керек жаман айтпай жақсы жоқ дейді қырғызда екіншісі даярдануу кандай үйренөйлік, оқуйлық, іздейлік сұрайлық тартынбайлық бір күнді ұшыға қойып қоялықшы бір эле күндү жыйырма төрт саат ушуну изилдегенге береличи тааныш врачтарга салалы эми эмне кылып атасың керек болсо ооруканада иштеген врачтарды таап телефондон сурайлык эй кандай дарыларды алыш керек экен мынауға изилдейли бар жолду бир эле күндү ушуга арнап коелу туугандар мына ошол биздин даярдыгыбыз экинчиси иммунитетке иштейлик тамак ашты өзгөртөлүк эң биринчиси кой куйрук майлуу шорпо эки күндө бир мен сунуш кылам эки күндө бір бир ушул сулкулдап турган куйругу бар қой етінде шорпо қылып салып ішелік. Екі күндө бір, мен ушуну сұранам. жана қайнатма еттерден жеш керек белок мынау денебиз біздің белоктан тұрады. Ұшы белок жоқ, біз оруға чалдыгабыз кээ бирлердин мурду жетпей билбей калды кээ бәлкім дағын башқа аллергиялық орылар пайда болды ғой белок жетпей атат туғандар сахар күчөдүбү белок жетпей атат туғандар сахар белоктың жоқтығынан пайда болгон оору өзү бұл өсімдік белоктор бар жануар белоктары бар біз денебиз белоктон тұрады. терибиз ушу сөөктөн башкасын бар белок біздің денебизде Шы белокты беріп турушубуз керек жануардан алынған белоктор бар бұл ет сүрөтүндө келет бізге, эт сыпатында жана өсімдіктерден келген өзгөчө буурчактуулардан буурчактууну көп жейишибиз керек төө бурчак maşburçak, mercimek. Ha? Егер андай андайдан да өйдірек бара берсек, мысалы үшін Гербалаевтың атай белокторын алдырам, мұшыларды коктейл қылып үшін. Бұл да аябай күш берет иммунитетке мұшыларды. Андан тышкары мына бізде Бішкекте бен бір жақшы көрген досым бар, белгілі ұстазымыз Шайлеубек Үркімбаев құран сүннеттің негізінде şu пайғамбарымыз Салалау алейхи айтқан жана құран аяттарында келген ә, табиғи өсімдіктерден дарыларды жасап шығарады өзінің қолымен өзінің цехінде қара зиреден майлардан дәнектерден өзгеше қыстыл хинт бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі мақтаған өсімдіктер мына мекке мекке сеннасы деп коет ұшындайлардан мен продукциясын берге койбой қалып тұрмын бірақ мен қолданамын өзім үй білемін толугу мен колдонобуз аябай иммунитетке ушу таасири бар бір қалып айтпасам жыйырмадан ашық продукцияны шығарады мен ылдыйга телефонын жазып коем чалып ошол адамдын продукцияларынан алыңыздар мен сунуш кылам муну бул дары эмес бул чындыгында шыпа гарантиясы бар алла субханаху тағала құран сүннетті сунуш қылынған дәрмектер ошо киши кыргызстанга бир жакшылык өзү иштеп чыгарат ушуну ар бир иштеп чыгарган дармегинин кыргыз республикасынын саламаттык сактоо министрлигинен алган уруксат кагазы бар бул жөн эле видео отуруп жасабайт өзүнүн цехи бар эл аралык стандарттардын негизинде жасайт лицензиялары бар ар биринин сатып алыңыздар андан тышкары мен мындай антисептиктерди алып жүрүңүздөр ар жаққа чачып қолға дайым чачып бір нәрсені қармаймын десеңер ошо қармардан мурда чачып коюңуздар үйдө дайым ушундай чачылыш керек ишканаларда болсоңуздар алып коюңуздар үйгө да төрт беш жерге ушундай кирди чыкты чачып жүрө берсин этияттыктын жолунун баарын кылышыбыз керек жана маска маска могу оригинал маска кн 95 50 сом тұрады ұшыл маскадан алыңдар мынауының жасалмасы бар 40 сом 15 сомдық маскалар айланып кетейін аны менен билбейм эмне кылса болот аяба мынагу сенин өпкөңө кире турган сенин мурдуңан кире турган вирусту тоса турган жападан жалгыз каражат ұшыл. аяба ушуну таптаза кылып тағар алдында ичине чачып сыртына чачып бир желдетіп спирт ұшып кеткеннен кейін тағы ұшыны Адеп деп қармалай бербе егерде қолында вирус болса бұға да жұғады қолдан келсе бір күнде бирди тақ чечпегенге аракет қыл мен түшүнөм сакалың мұрдың мурдуң не эмне кылдың эми ұшындай заман келді. Мұны тағып тұрып, калп эле мына мынтип андан пайда жоқ а же бұны мүнтеп тұрып артқы чөнтөккө тығып қойбо аяқтан эмне гана жыттар чыкпайт эмне гана вирус чыкпайт а бұл сенің танооңдун қалғасындай болсун айланып кетейин мына жок деген ұшыл нертелерди кыл демек иммунитетке иштейбиз жақшы дары күчтүү дары дармектерди алабыз маска менен жүрөбүз белок оокаттарын ичебиз эң негизгиси даярданабыз кудай көрсөтпөсүн бұл айтпаған жоғы келіп қалбасын келсе мандыраш болып қыжалат болғаннан көрі азыр ұшыға алдын алып даярданабыз туғандар мен сілерден сұранам ұшыны анткені сілер барсыңар мен бармын сілер жоқсыңар мен де жоқпын сілер орысыңар, мен де орым. сілер саламат болсаңар мен де саламат боламын келіңіздер бірі бирибизге қам көрелі ертең дағы қанша адам кетеді бір құдай біледі саламат ақвалында көйлі күшті жашап қошташқандардан қылсын бір біреуге оруызды түшіріп қинавасын. сөзімдің ақырында қырғыздан айланса болып, арчабыз бар мынау да аябай чоң аябай чоң жақшылық ансыз деле түтет тұрышыбыз керек мұна біздің бөлмені көрдіңдерби бұлыттың ішінде тұрғандай ыштабыз мына ушундай ышталыш керек арча түтөтүңүздөр күндүр түндүр жолдун боюнда турган арчаларды болбойт алар эмнеге ары бери өткөн унаалардын баягы коргошуму сиңип калган анын жыты да сасык ушу экологияга зыян келтирбеген акыбалда адырашман жана тоонун арча салып үй десеңер салып ийет айылдагылар же болбосо базардан барып сатып алыңыздар да арча түтөтүңүздөр дайым эртең менен кирдиңер ошол бойдон кечке чейин чыкпаңыздар эч кандай түйшүгү жок жолго чыкпай эле коюңуздар көчөгө чыкпай эле коюңуздар қолдан келсе мынау опаттан саламат қалу бірімізге аманат бірімізге ұшыл аманат салам алейкум